Estem a Stellenbosch, Sud-àfrica, amb el professor Miquel Forcada. Mm -hmm. Està ben dit el nom? Sí, està Miquel Forcada. Sí. Eh? Molt bé. Uh, parlem, uh, jo parlo català i tu parles valencià, català... Sí, bueno, és, bueno. és el nostre català, el valencià. El, bueno, sí, eh? Uh, Miquel, què fas a la vida? Quina plaça tens? Soc professor, eh, soc catedràtic de llenguatges i sistemes informàtics, uh mhm. -huh. és a dir, informàtic, en la Universitat d'Alacant. I, I no de tra traducció, no? En eh, aquest el que passa és que sóc també membre de la Facultat de Filosofia ah. i Lletres mm. perquè explique la major part de la meva docència està relacionada i la meva recerca també amb les tecnologies de la traducció. Uh -huh. Aleshores, d'alguna manera eh, estic transplantat, sóc un, sóc un tequi, un, tecno, un, te, un tequi transplantat a, a, al món de les lletres i les ah. arts. Però això vol dir que ets, ets uh, fas el desenvolupament de, de les el sistema de destrucció automàtica o és, què, què, què fas exactament? Nosaltres això? hem fet de tot. Eh, van començar en, a, principi, a finals dels anys 90 van començar a desenvolupar traducció automàtica per a la extinta Caixa d'Estalvis del Mediterrani ah, eh? i van bé. fer l'Internostrum, que era el primer uh mhm. -huh. traductor eh, que hi havia d'espanyol a català en línia. Molt bé. I en quins anys era això? 1999, crec que és quan, o 2000 aproximadament. I després vam ser contractats en el marc de contractes universitats-empresa per a fer també el traductor automàtic de portuguès, uh mhm. -huh. eh, per a espanyol-portuguès, per a Universia, que era com un consorci d'universitats eh, iberoamericanes, i després ja van començar a fer recerca en diversos temes de traducció automàtica. Nosaltres també vam iniciar la plataforma de traducció automàtica de codi obert Apertium, que permet que qui vulga puga construir un sistema de traducció automàtica per a les llengües que li mhm. interessen. Uh -huh i ho fa tot sobre una plataforma que és de codi obert, és d'open source. Molt bé. Mm -hmm. Perfecte. Quan dius nosaltres, qui, qui, a veure, és això? Nosaltres que... som un grup d'investigació menut, es diu Transducens, és un grup de, que ens dediquem, entre altres coses, a la traducció automàtica i a les tecnologies de la traducció, i fem, eh, som un grup menut, som uns sis investigadors mm. i estem treballant en, en Però temes relacionats... Però d'informàtica, en sí, la, cas, el, sí. El, el, ah. el, el grup està eh, inscrit en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Mm. Eh, la major part dels meus companys són de l'Escola Politècnica i mm. tenim, ara en aquest moment estem, tenim tres projectes europeus en marxa. Un d'ells és per a llengües amb pocs recursos i on, on estem coordinats per Edimburg eh, i fem coses per a la BBC i per a mm-hmm. Deutsche Welle, per a, temes, per a llengües africanes, per a mm-hmm. llengües asiàtiques. I després tenim un altre projecte que es, es dedica a fer la collita de textos bilingües d'internet automàticament per a després uh -huh. poder entrenar els sistemes, uh -huh. collita i neteja, perquè clar, és molt, difícil, és molt fàcil collir sí. un munt de porqueria. Uh -huh. I després tenim un altre un Erasmus Plus amb la Universitat Autònoma de Barcelona i més eh, gent sobre l'ensenyament de la traducció automàtica. Vale, això és el que m'interessa. Tu fas classes sí, sí, jo faig classes, pels sí, sí. de traducció? Jo faig classe de tecnologia de la traducció en segon de traducció i interpretació. Segon de grau? En segon grau, clas. sí, sí, sí. Ah, és una assignatura que, de grau. Què es fa dins de la classe? Bueno, la teoria és un poquet un, és una muntanya russa perquè una mm. muntanya russa perquè en 60 hores has d'explicar tot el que necessiten. Sí, sí, sí. A CAN no tenim més assignatures de tecnologia. Uh mhm. -huh i el que fem és l'assignatura sobretot en el laboratori, 45 hores són al laboratori, les 15 de classe fem discussió sobre temes bàsics d'informàtica i després sobre tecnologies de traducció i el projecte en el laboratori primer es fan quatre pràctiques preparatòries i després es fa un projecte de traducció mm. en el qual els estudiants han de decidir primer avaluar-se i decidir quina tecnologia els està ajudant més per a traduir ah, abans de fer bé. la traducció. Aleshores, es sí. ensenya una miqueta de, de com avaluar-se, com ah. fer conjunts d'avaluació... Però els alumnes de traducció han d'entendre de com funciona la traducció automàtica. Nosaltres intentem no? que... Clar, és molt difícil. Eh, intentem Home, sí, que almenys si no sàpien què en puguen esperar sí, i també clar. els expliquem una miqueta de com funcionen per dins. Val, molt bé. Potser un 10% del curs o 15% del curs està dedicat a com funciona la traducció automàtica. Ah. I clar, això està canviant continu contínuament, perquè sí, ara perquè ha vingut la neuronera... Això no ho puc fer jo. No, Des del bueno, punt de vista de l'usuari, no, no, sí. No cregues, però... eh? realment és molt fàcil, és molt difícil estar completament al dia, inclús si estàs investigant sí, sí, el sí, tema. Sí, sí a mi sempre em sorprèn, el, Quan article, llig algun article i veig l'article i dic, ui, això no sé què és, no? Ah, Se pot ah, passar. Molt, Sí, sí, sí, has d'estar aprenent contínuament. Sí, sí, sí. Però, Miquel, eh, quan tenies 23, 24, 25 anys, què, què feies? estava acabant la carrera de químiques. Jo vaig fer, eh, <laughs> vaig, vaig, jo soc eh, doctor en química i en aquell moment estava acabant la llicenciatura eh, de doctor químiques. Doctor en química? Sí, sí. On, a Alacant? A la Universitat de sí. sí. sí, sí. A la mateixa? On sí, sí, sí, vaig fer la eh? tesi, en, um, en, em van donar una beca d'aquelles de formació del personal investigador sí. i em vaig quedar a fer la tesi bueno, vaig, tindre, vaig fer dues tesis, la primera no va anar bé i se va quedar, no van funcionar el director de tesi i jo, i vaig canviar mm. una tesi que era més bé de física, no, ah, però en la qual vaig, vaig obtindre el, el grau de química. Però has fet el passatge de les, les ciències exactes, diguem, a a la tecnologia. A la, la, bé, hi ha una, hi, hi ha una no miqueta sé, de truc eh, quan vaig estudiar químiques em dedicava bastant a la química, el que s'anomena química computacional o que podríem anomenar... Eh, era, era més bé... En el, en, en el meu laboratori no, no feia una olor estranya, eren ordinadors, simulàvem mm. processos químics. En concret, jo estava simulant sí, coses de proteïnes. Sí, sí. Eh, per tant, eh, era, era bàsicament programació, en aquella època programàvem en Fortran, mm. i jo era el, el, el raro que programava en Pascal, i estem parlant dels anys 80. El llenguatge natural, però el català, sí. l'espanyol, l'anglès, és més complicat. Més Molt més complicat. Sí, que, sí, sí, clar, que els processos químics. On va separar, no sé. sí, sí, sí. Sí? Jo crec que sí. Ah. De tota manera, els processos químics, quan són complexos, com per exemple les proteïnes, ahir ja no ho sabria dir, eh? perquè plegar mm. una proteïna en el sentit de una proteïna és una seqüència, és com un enfilall de mm. petites molècules que són els aminoàcids, sí, sí. tu has de plegar-les perquè la forma de la proteïna és la que li dona la seva funció en el teu cos. I predir la forma és molt important i és molt complicat perquè tenim moltíssimes maneres de plegar, la, de plegar aquell enfilall i fer una espècie de bola i això, eh, clar, és difícil. Per tant, sí que potser retira el que he dit. És també ah, molt complicat. No sé, pregunto. <laughs> Com has fet, eh, llavors, des del doctorat fins a el que fas actualment, hi havia una revelació o què era? El, el, eh, Pareix que sigui una miqueta de conya, però jo canvio per amor. Perquè, <laughs> sí, quan acabe la tesi doctoral, la meva tesi doctoral era de química, però realment era de física de superfícies i demana una beca del ministeri, eren beques Ministeri d'Educació i Ciència Fulbright. Mm. I vaig anar a treballar a Califòrnia, a, a un laboratori d'investigació que IBM té a San José. Ah, molt bé. Sí. I, però clar, jo ja era casat la meva dona era a Alacant, perquè ella era, era professora d'institut, tenia plaça fixa, i jo estava pel món buscant faena, i el, en la, no vaig aguantar un any i mig. Vaig dir, jo ah, torne, ah, jo torne a Alacant, sí, perquè ah, volia ah, sí? tornar a estar en la meva dona i volia... Ah, eh, val, aleshores... I, val. I per tant vaig buscar feina a prop d'Alacant ah, i vaig descobrir que podia, que podia tirar papers també a places que eren més d'informàtica, perquè la informàtica sempre m'havia agradat. Mm, mm. I en una d'aquelles vaig entrar en, en, en el departament de llenguatge, en aquell moment es dia diferent, però en l'escola politècnica, mm. l'últim d'una llista, vaig entrar com a associat com a professor associat i jo sempre dic a la gent que si alguna volta em senten queixar-me m'han de, bufet, de bufetejar, perquè hm. el 94 em van contractar com a professor associat i l'any 2002 era catedràtic. Vaja, per tant, jo crec que Ui, va ser, això, que el vaig tindre la sort de ser el surfista que troba la ona sí, perfecta. Sí, sí, sí, perquè I, molts... Bueno, també és veritat que hi havia moltes places eh, hi havia molt, molta, molta possibilitat de creixement uh -huh. I, nos, i jo tenia un background podia escriure projectes, captava diners i això em va mm. fer, em va fer útil. I o sigui, decidir... sempre, sempre a Alacant. Ets molt... Uh... Sí, sí, sí, sí, sí, sempre a Alacant. Vaig, vaig fer dos, dos mesos de classe a l'Escola Politècnica al COI, que està mm. al costat, yeah. però sí, sí, sempre a Alacant, excepte els anys que he estat de sabàtic o, estat sí, de, sí. o estat d'estada en... Els traductors, els, els traductològics, els traductòlegs, Sí. Que hem de saber, que és més important, que hem de saber sobre la traducció automàtica. Ara. Clar, el problema és eh, la tecnologia ha vingut i ha vingut per a... Per a eh, no, no podem evitar-la i els traductors no la podran evitar tampoc. Mm. Clar, si tu tens de colp i volta a la teua taula et deixen caure una tecnologia i, i, i aquesta tecnologia està allà, diu que t'ajudarà a fer la faena, potser sí, sí. potser no, és molt important que tu la conegues. Jo als mm. meus estudiants a vegades faig la broma, digue, les dic, heu de saber un, una miqueta de com funciona la traducció automàtica, per exemple, mm-hmm. perquè si serà la vostra amiga, és bo que la conegueu. Sí, sí. I si és la vostra enemiga, també és bo que la conegueu. Perfecte. Val? Aleshores, eh, però perquè ha vingut per quedar-se, està, està entre nosaltres. Aleshores, jo crec que el paper nostre dels tecnòlegs que estem involucrats en la, en la docència és el d'intentar que els traductors s'apoderen tecnològicament. És a dir, potser no saber exactament com funciona, però saber què esperar de la tecnologia i sobretot saber decidir quan l'han d'usar i quan no l'han d'usar. D'acord. És l'enemic? És, és el contrari? No, no, no. És, esta, és, un, és, és com dir, eh, a veure, una clau anglesa, una clau mm. és, és molt útil per a, sí. per a collar una, una femella, collar un, collar un, sí, sí però és també un arma que pot servir per a matar una persona. També, sí, sí. Les tecnologies oh. són així, és a dir, les tecnologies poden usar-se o no. No dic que la traducció automàtica servisca per a matar a ningú, no sé uh si mm. ha mort, no conec cap cas de persona que hagi mort per una mala traducció automàtica, potser sí que n'hi ha, ah, però no, no en conec cap cas, però sí que, sí que és cert que, que les tecnologies s'han de conèixer i, ah. i com la tecnologia, diguem, el, el, el, la societat ens, ens imposa o, o ens posa les tecnologies davant de nosaltres, l'única solució que té la persona que es dedicarà professionalment a la traducció és conèixer com millor puga la tecnologia per saber què, què fer-ne. Molt bé. Quina mena d'investigació necessita ara? Si fos un... Una, una cosa... A mi m'interessa molt també l'ús de la traducció automàtica per part de les persones que no són professionals de la mm, traducció. Mm, sí, sí. Jo a classe faig la broma de... Jo els explico a ells, als meus estudiants, o les meues estudiants, perquè majoritàriament són dones, de traducció els explique i els dic vosaltres feu màgia, però hi ha un munt de muggles allà fora que no són màgics i que també usaran la traducció automàtica. Aleshores, em preocupa molt l'ús de la traducció automàtica per part del públic en general i uh -huh. les conseqüències que això pot, pot tindre en la vida de la gent. Per tant, és molt important, per un costat, eh, fer créixer el, el coneixement general uh -huh. de la tecnologia també per part de la gent comuna. La gent comuna ha de saber de què va sí. i sobretot quan els pot enganyar o quan els pot eh, donar una solució que no siga la correcta o que no siga l'adequada o que es puga eh, fer perdre el temps, bàsicament. Uh mm-hmm. -huh. Però, per altre costat, també em preocupa eh, o m'interessa el tema de com les persones rebem la traducció automàtica, perquè la traducció automàtica en brut és com un nou idioma. S'assembla molt a les llengües naturals, però no és una llengua natural, perquè és una llengua que, com diria Sager, no? És una llengua produïda a partir d'una llengua natural però mitjançant un procés de manipulació sí. automàtica. Per tant, la llengua eh, la llengua eh, que produeixen sistemes de traducció automàtica és un altre, un altre animal. Mm, sí, I sí. les persones estan aprenent a usar-lo. Sí. I, o el podríem fer millor perquè fora més útil per a la gent, perquè potser jo una cosa que sóc explicar a classe sempre és que eh, les llengües tenen coses que són menys, més útils, que són redundants. Per exemple, en la meva època, quan jo era menut, els periòdics, els titulars dels periòdics no portaven articles i molt poques preposicions. Mm. I, de fet, en anglès encara són així, els sí, titulars. Sí, exactament. En castellà, no? En castellà s'ha passat, i en català s'ha sí. passat a fer titulars sí. complets. Sí eh, el típic, jo faig l'anècdota, el típic entrenador serbi de bàsquet que parla sense articles i diu jugadores han hecho buen partido, apoyo de grada ha sido importante para victoria. Mm. Cap article determinat ni indeterminat, però l'hem entès perfectament. Sí. Aleshores, potser la traducció automàtica per a la comprensió no ha d'intentar emular la llengua mm. natural, sinó intentar comunicar. Clar, sí, això comporta modelar el receptor, comporta saber com el receptor està rebent la traducció automàtica. I això crec que no està modelat explícitament. En... I la intel·ligència artificial hauria d'entrar allí com també. Com es diu això en català? Eh, machine Translation Literacy. Sí, sí, sí, és això. No sé com sí, és, això seria com, sí, alfabetització en traducció automàtica. Eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, és, és, sí, és coneixement sobre la traducció automàtica. Sí, sí, sí. sí. Molt bé, Miquel, gràcies. Moltes no, gràcies. de res, eh? de res, encantat.